Hola, te doy la bienvenida a este nuevo video. Hoy te voy a compartir el proceso que seguí para colorear la piel de este figurín de forma digital en el iPad, así que acompáñame.